En este video vamos a ver cómo solucionar el inconveniente de la fotografía tomada, ya que vemos que tiene poca iluminación, tiene poca luz. Para ello debemos de conocer, de tener en, claro la función que hace el fotómetro. El fotómetro es el mecanismo que se encarga de medir la luz de la cámara y que a su vez esta luz puede ser digamos controlada o regulada tanto por lo que son las velocidades de obturación o los números F o de diafragma. En el visualizador LCD el fotómetro viene representado por estos indicadores que van desde menos 3, menos 2 menos 1, 0, 1, 2, 3. La razón por la cual nuestra foto tomada anteriormente salió oscura era que estaba ubicada en menos 2, es decir, su expuesta. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bien fácil y sencillo. Podemos hacerlo mediante los números V o los números F o D diafragma si yo pongo aquí un número o una velocidad más lenta por ejemplo 60 ¿qué va a pasar? que ahora el obturador duró más tiempo abierto y por eso entonces el fotómetro se me ajusta a la mitad si yo vuelvo a tomar ahora la fotografía vemos que ahora es otra cosa la foto quedó bien expuesta de luz. Si no vamos a lo que es lo inverso o contrario, que la foto quede ahora con mucha luz, ya que fue tomada en otro escenario, se puede ajustar de la misma manera. Ahora, no poniendo luz, sino quitando luz, ya como, como vemos en el fotómetro, está sobreexpuesta. Podemos entonces poner un número de velocidad mayor, es decir, que el obturador cierre más rápido, o si no, un número f mayor, es decir, que la abertura del diafragma esté más cerrada para que entre menos luz. En este caso yo voy a poner un número f más elevado, voy a poner f con 7 y vemos ahora que cuando yo pongo f con, con 7 el fotómetro se me ajusta a la mitad. La razón por la cual tomo la foto otra vez, la foto me queda bien de luz. Dios le bendiga a todos. Espero que este tutorial le haya llenado sus expectativas y que a partir de ahora puedan utilizar la cámara en modo manual.